Basi kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha kabla kwamba unaye pesa kidogo nyumbani kwako, basi unakusanya pesa hiyo kwa ajili ya kupata flat screen nzuri, alafu naisoshi pia, unataka labda kompyuta, laptop, unataka tablet unataka flat screen nzuri ya ukubwa wa aina yoyote ile, laptop ya ukubwa wa aina yoyote ile, tablet zenye ukubwa wa aina yoyote ile, zile cable za ukweli kabisa, ikiwa pamoja na power cable zaga zote ni uji usipate shida. Namba za simu ziko hapa kwenye tangazo hili hapa. Mahali kokote ulipo, si tupo. Ukihitaji mzigo ufike kwako, basi ni sekunde za kuhesabu mzigo umefika. Huyu ndiye anaitwa Baba Akam. Basi na wale wanaotumia kompyuta katika maofisi labda na nyumbani kwako, space na kusumbua, unafuma mara unafuta vitu, unaweka unafuta, unaweka. Baba ni suluhisho lako, anakupatia hadi diski safi kabisa kwa bei poa, ambayo basi utadumu nayo kwa muda mrefu na kuhifadhi data nyingi tena za kutosha na mambo haya Huyu hapa pia ni mtaalamu wa kuripea kompyuta pamoja na laptop, anapatikana Njoro Pepsi, majengo kwa Mtei, Njoro sokoni. Matindi gani boniti pale na Shabaha Football, basi ni ile skrini kubwa dunia ya saba si mchezo. Basi mnaangalia fulu mechi zote live, hakuna shida. Kuhusu masuala ya movie ni single pamoja na season kali katika viunga vyote vya Mo Town Kilimanjaro. Piga namba za simu hizi hapa, basi utakuwa umepata huduma. Karibu namba 37 hii hapa, tunapiga bao basi na wengine wafuata nyuma. Andika kwenye mtandao Baba Akam au mpigie kwa namba za simu hizi hapa. Kumekucha 30 싫지? 너가 더 싫은 거 아니야? Basi pale pale tuko tumeishia mjomba, ndio hapo tutakapoendelea kusogea mbele. Hapa niko na Jaki Studio, namba za simu ziko juu. Kwa mkazi ambaye uko pale ki pale Kisangara, wilaya ya Mwanga, basi unapiga bao kwa kutumia namba za simu ziko juu hapa, unapata huduma safi kabisa. Maeneo ya wilaya ya Mwanga, Kisangara, kulia hapa namba ziko Jaki Studio. Basi jamaa, kama jinsi ilivyokuwa imejulishwa kuhusu habari za ule binti, alifika akakaribia. Mara anashangaa huyu dem naye kule chuoni, anamwita Itibao Sojo. Alitoa jicho namna hapo. Jamaa alipokuwa ameingia tu akacheza machale, akaona haya mambo ya biashara kujikwamua ili kupata faida. Basi waga matajiri wana tabia kuwaozesha mabinti zao na vijana wao, hasa kwa watu ambao wanawafahamu wao. Unaona eh? helps iko Jamaa alishtuka kweli kweli. Dada anachangamka kweli kweli. Tena mwambie msele anaonyesha kwa makavili ulikuwa unajua kwamba utakuja kukutana mimi ujashtuka hmm. Mnafahamiana kumbe mnafahamiana muda mrefu eh? Ni classmate kutoka katika field, walisoma wote pamoja. Mambo ya klabu ya tennis. Kumbe ndio maana ulikuwa nimemwambia kuhusu habari akakubali chap. Kwa hiyo kumbe are, yani nyinyi nje yenu ni moja. Era ya. Are. Ni kwa hebu chagua kitu safi hapo kwa ajili ya kula, na wewe chagua kitu safi kwa ajili ya kula. 기름 karatasi za menyu ziko hapo. Akaambia mimi namfahamu, hapendagi vyakula vyenye mafuta. Vyakula vyenye mafuta ni sa- vya kisnitch. 어서 Unaona eh? Hata usipende kula vyakula vyenye mafuta sana mjomba, sio vizuri. Mafuta kiasi, basi mambo mengine yanakuwa piga huwa garagaza, sawa eh? Ndio- Ndio maana yake. 무슨 소리세요? 먼저 일어나시게요? 이 하렘이 그렇게 눈치 없는 부장딸이 늙은이 아니야? jamaa anataka aondoke. Akaambia mimi mzee, sitaki kuwa ni msumbufu, nafahamu nini kitu ambacho mnataka kuongea. Basojo, Basojo, wapi? Huko nyumbani kwao. Akaambia alitoka out, ameshaondoka. Alisema kwenda kukutana na mtu mida mchana, alafu alipiga bonge la suti wakati anapoondoka hapa. Tatizo nini? Mama akawa amechezwa na machale, akaona kama mshikaji aliondoka hapa amepiga suti ya mtaji tosha muuza mu karanga. Unaona eh? Na kweli jamaa amekula suti ya kufa mtu utakaoamini. Hmm. leo ndo siku ambako binti alijipanga tena vizuri. Aliona labda msela hatoruka, anataka leo amweleze jamaa kwamba nakupenda. 아 물론 처음엔 거들떠도 안 봤지 근데 잘하는 게임에서 후기설하는 거야 사진 보니까 babake ni mtaalamu pia wa magemu unaona mambo haya 이렇게 재밌는 자리에? kwa hiyo manake wakiwa kitu kimoja mambo yatakuwa wako vizuri 너 표정 보고 싶었어. akaambia alikuwa nataka nione reaction yako reaction ikawaje ulivyokuwa umefika pale ilikuwaje akaambia unaonekana babu kubwa unaonekana safi yani kwa jinsi nilivyokuona mbele ya babu yangu yani mambo alikuwa babu kubwa sana alafu baadaye jamaa together. Kwa hiyo nifanyeje baada ya kutambulishwa kwa babu yako? mm. Ina maana kwamba eti mpaka tuoane ndio hatimaye babako atakuja kuwekeza kwenye kampuni ya babangu? Akaambia kwa ghafla tu hivyo, habari ya ndoa inakuwaje? Inamaanisha kwamba utaki kilichokuwa sawa. Eh? Ina maana kwamba wewe ndio ambao hautaki sawa, hautaki haki. Sasa bwana mkubwa anapokwenda kunywa maji hapa, huyu mtala Mr. Bao Sojo binti akamfanyia utani <laughs> binti ana utani kwelikweli. huwa unafanya nini? Akaambia kwamba wewe sio mtoto, hebu naomba inka yako. Na jamani, akamfanyia utani binti kwa makusudi. <laughs> Basi baadaye binti alifurahi kwa sababu aliona kama vile kama vile ana date na mshikaji na aliona hii situation itakuwa rahisi sana kwa sababu babake, babu yake na babake na mshikaji basi wote kampuni zao zinaendana ni wataalam wa magemu ambao tunaona si unafahamu gemu eh? haya magemu haya tunaocheza kwenye simu kwenye kompyuta sijui kwenye nini eh? basi kuna, wata, kuna makampuni na tena makampuni mengi ambayo yanatengeneza magame yako huko Korea. Unaona mambo haya, hizi hizi game hizi hapa ambazo watoto utakuta wana banana nazo, mara sijui oh, Need for Speed, mara sijui Thieves, sijui nini, mara sijui Cinderella, ziko nyingi sasa hivi nyingi. Unaona eh? watu wacheza game kwenye maps nini, basi kuna makampuni maalum yanatengeneza magame. Unaona mambo haya sasa babu yake na mtaalam jomba huyu bai sojo pamoja na babu yake na huyu binti hapa kila mtu ana kampuni yake ya ukweli alafu wote ni magenius 나오고 싶으니까 ndio maana umeona chali akili ni kama babake anakuwa ni genius sana 이쁘게 하고 나오고 싶더라. kwa ghafla 나 너 되게 좋아하는 거 같지 않니? akaambia hauna hisia kwamba mimi nakupenda sana dada akaanza 상황은 정말 선비지만 kaambia kuna kitu ambacho kinaitwa kutoka out sijui nini ni vitu kama hivyo hapo vya kutoka tu out oh mnajenga mahusiano hivyo mi sitaki nafasi kama hizo mi nafikiri kwamba si wote tunaelewana tunafahamiana vizuri mi naomba tu tuanze mahusiano sawa jamaa akaitikia kweli mbona waitikia kwa wepesi namna hiyo jamani uta든 놓까 보 니야지 예 괜찮아 힘내 응? 그 마시 바라이 너만 뭐 그런데 본색을 하면 아마 먼저 싫다할 거야 인간미가 없잖니 재미도 없고 아유 여자한테 또 종못하니 아저씨는 좀 어떠세요? 음좀 좋아. v i p hali ya baba inakwendaje hospitalini? Akaambia hakuna shaka, yuko vizuri. wakati anapotaka kutoka, na alimuulizia huyu mwanaye mtoto wake ndo anakuja, wewe kabla ya kwenda huko, hebu naomba tuchati. Wewe mbona kama vile unakwenda hospitalini kwenda kumuona baba, wewe nenda kwanza, alafu utakaporudi tutaongea. Alafu jamaa, vipi, sijui nani atakupenda wewe? Yani wewe kila kitu ukiambia ni kivyako, nashindwa kujua. Akaambia tu ndio namkubali. wale ndo anamuelewa huyu jamaa na jinsi alivyo dharau mingi, kwa hiyo anatakiwa pambane. Sasa kidogo binti akawa amuuliza mshikaji huyo, akamwambia nasikia kwamba ulikwenda kudeti. Son patamia. Nasikia kwamba ulikwenda blind date, yani alikwenda kuonana na dem. Ilikuwaje huko mlivyokuwa mmekwenda? Kwa hiyo tayari kabisa si umeshamjua ni nani? Hera. Mimi sinamfahamu si Herae. Ndimi ndio Sunnyara며. Yule si mjukuu wa ule mdingi ambaye anatakiwa kuwekeza kwenye kampuni yenu jamaa kaambia mambo yamekwenda vizuri tena sana tu 결혼 kwa hiyo nyie mtaoana 결혼? kuoana 그렇겠지? Akaambia nafikiri kwamba nitafanya hivyo. 원래 결혼을 전제로 보는 거죠. Kwa hiyo watu yani kwamba kwenda kwenye hadhani kwamba blind date kwamba ndio haswa inamsababisha mtu aoe. Kutoka blind date sio sababu ya kwenda kuoana au kuandaa mipango ya kuoa. Hata watu wasipokwenda date, unaweza kushangaa tu kesho watu wameoana. Hili swala au majibu ya mshikaji na jinsi binti alivyokatambua kwamba mshikaji alikuwa na demu, oh sijui, alafu naisoshe, nafasi yake ni finyu, huyo binti kumbe ni mtoto wa mwekezaji mkubwa sana kwenye makampuni ya magemu ya babake na Uchali. Ilimuuma sana mtoto wa kike huyu bibi Hani. Alivumilia sana kwa sababu binti ni mvumilivu. Kumbuka binti bado anaishi kwao hapa. Alikuwa anaona hiyo ni mdogo wake anamtana Mr. Sojo, yule chali mdogo yule, akaona kwamba binti anaumia sana, maskini Mungu. Sasa atafanyaje? Mambo ndo hayo. Jamaa na mtihani mkubwa. Akimkataa yule demu kwa namna yote ile, basi lazima kampuni ya babake itafeli. Wale ni wawekezaji wakubwa. Hakuna kampuni ambayo inaweza kuendesha shughuli zake pasina kuwa na wawekezaji. Unaona mambo haya? Hata kwenye taifa letu wawekezaji wapo, tena wengi, ambao ndio wanatuletea fedha za kigeni na mambo anakwenda kusawa. Unaona mambo haya? Vitu kama hivyo hapo. Basi mtoto wa kike Bibi Hani. Kuanzia tangu siku hiyo hana furaha kabisa. Marafiki zake walikuwa hapa kama kina Juri eh, Bonge huyo vi, mbona leo iko hivi, imekuwaje? Lazima kuna jambo litakuwa limetokea tena. Hani, Hani, mbona unaonekana wa kiaina hivi, mechukia chukia? Bai sojoka kufanya mambo ya ajabu tena? <sighs> kaambia bwana mimi sijisikii vizuri. Maana nafikiri kwamba umefukuzwa pale yum, kule nyumbani na kuishi nini? Haujisikii vizuri? Hapana, pengine kwa Kwa nini usiende hospitalini? Okay. Alafu unakuja shuleni badala ya kwenda hospitalini. Ndio Akaambia ah, hapa ndo mahali kuna uma. Ah, kwa nini kuna uma hapa mbona kwenye moyo hapa? Akaambia ah, inawezekana huyu jamaa akaoa msichana mwingine. Akaoa? Amuoe nani? Anamwoa nani? 혹시 백승조? Huyu hapa Baisojo huyu. 네. Nani? 윤혜라 Yuhara. 뭐? Mm. Yule kiraka wa msichana. Yuhara. 아 Inakuwaje kwa ghafla hivi? Akaambia wameshaanza kudeti, walitoka auti. 거기 손녀였어 Alafu babu yake ni mwekezaji mkubwa sana wa makampuni. 남친 딸이네 Akaambia huyu Hara huyu ni mshenzi. Tulia wewe. Ongea nini sasa wewe? 저 결혼까지 한대? Kwa hiyo wanaoana amesema kwamba itakuwa ni vizuri kama kweli kabisa. Ni neno la kwanza alikuwa amezungumza nilivyokuwa nimemuuliza. Akamwambia basi si kubwa. Hii si nafasi yako. Kwa hiyo unaweza kuwa na mahusiano na mtu mwingine sasa. Mwachi bwana na kutesa mvulana. Sijui ni vipi bwana. Basi wenzake wakawa mshawishi. Hii nafasi yake ya kuwa na mtu mwingine. Au sio? Ndio maana yake. 사장님, 회장님 소녀 따님과는 Vipi ulipokuwa umekutana na babu yake na yule binti? Akaambia mambo yamekwenda vizuri. 뭐 들었... Akaambia semekana kwamba eti wewe na huyu msichana mnafahamiana tangu muda mrefu. Akaambia kwani ni kesi? 이 Vipi mambo yanakwendaje? 상당히 마음에 들어 하시는 것 같던데요. PTT 트레이닝 준비는 Vipi kuhusu maandalizi ya PowerPoint kwenye mkutano? 했습니다. Akaambia alifanyia kazi. 아, 아, 예. Yeye 전 그럼 이만. basi wacha mimi niondoke. bado unalifanyia kazi wakati umesimama hapa unauliza maswala ya umbea oh ilikuwaje na huyu msichana huyu babu vipi yeye hapa ndo ameachiwa nafasi na babake anamiliki kampuni kwa sasa kwa sababu babake uko hospitalini mtaalamu mwana mambo haya binti watu wamekaa anatuma tu message sijui nini na nini mambo mchungu mzima lakini hizo hazina majibu Vipi, unayo message? 무단 결근이네. 월급에서 오면 일당 뺀다. Basi jamaa alimtumia message. Na mambo haya. kwamba leo hajaja kule kazini. Wewe unafikiri kwamba atalipwaje mshahara wake? Mshahara wake utafutwa, si alishachukua part time kule kwenye ile kule kule mahali mshikaji alipo. 여보세요? Halo, jamaa akampigia simu. Aliyempigia simu sasa sio jomba yule, aliyempigia simu ni huyu jamaa mwingine huyu ambaye wanamwita Bogoju. 진짜 맛있다. Bogoju anasema ni tamu, sema kweli. 아 그러면 Akaambia anajua kupika supu pia, 이 한 그릇 zimechanganya na mboga mboga, basi chakula ni kitamu. 그래서 Akaambia kweli uko fast Bogoju, wewe ni incredible. 처음 알게 되면은 하는 니한테 잼 손으로다가 먹여보고 싶었다 Akaambia ni mara yake ya kwanza kutengeneza kama tambi, 바닥에 씻고 aliosha mikono yake, basi akaadjust damu yake na kila kitu kika- kuko sawa kabisa, atengeneza vitu vitamu vitamu kwa ajili yake. Unaona mambo haya? 아 진짜 정말이다 맨날 이제 올까봐 나 옷도 예쁘게 입고 몸도 맨날 감고 요리도 열심히 배우고 Basi unaona mambo haya? 응, 내 삶의 이유다 고마워. Basi asante. 네가 그렇게 말해주니까. Yaani maanake unanifanya mimi naonekana ni muhimu sana. 그리고 이거 Kweli chakula chako ni kitamu kweli kweli. 좀 멋져. Kweli wewe kwa kupika ni incredible Bogoju. 진짜 Kweli kabisa. Akisifiwa na furahi, maanake siku hizi kawa fadharation. 잠깐만요 Akaambia lakini ni kweli kama mimi niko poa. 데이트를 한번 해주든가 toka basi out na mimi hata mara moja jamani. Jamaa anageuka huko anaogopa. Kule Basi poa. Nini? Tutoke out ndio. Una maana uko serious? Oh, mtume simama. Serious kamera. Eh. Jamani, nitakuwaje siku hiyo? Mungu wangu ni balaa balaa baseera Warning. Hi, eh? honey. Eight. Amekwenda kudeti. Hani amevaa koti jekundu, viatu vyekundu, amevaa moja kwa moja kila kitu chekundu. Sasa kudeti huko, akamena ah, nafikiri kwamba kuna mtu mwingine tena kamkubali yule Nafikiri kwamba Odem kamuona mtu mwingine mwenye kumvutia. Mshikaji alikuwa ameshafika mapema kabla hata muda alikuwa wamewekezana kwamba ukutani. Alitangulia masaa matatu kabla muda wa kukutana, ya kwamba eti asije kuchelewa tu, anapotezea potezea huko na kule, kwa sababu kasubiri vya kutosha. Hasa anapotezea watu wasije kujua kwamba anasubiri dem muda mrefu, kwa sababu muda bado, yaani anaona kama vile muda hauendi, hutakaa uamini. Bogojo anaangalia muda chungulia kila kona. Oh, akamona Hania, niko hapa. piga suti yake, maskini Mungu da amechana nywele zake vizuri bogojo, akamalisha kuja hapa kitu kama saa tatu kabla. Mbona ndio muda au nimekosea nini? Amna, mimi niwahi masaa matatu. Niliona kama vile wakati wa kukaa nyumbani, basi muda kama vile usogee haraka, nikaamua kutangulia kambi. Ah, maana binti alifikiri kwa labda kachelewa yeye, basi kumbe umekuja. I, I'm so in touched. Hmm? Yani leo umependeza kweli kweli. Sasa tunaenda wapi? Ah, ah. akambe yaani na tiketi tuwe tukaangalia movie. Yani manake nilikuwa natumaini la kuangalia movie pamoja nawe ya, dada akasema hata mimi aleta ah, tiketi. Ah, kweli na mimi. Sema kweli. Unapenda movie? Sana tu. Basi wenzetu kwenye ukumbi wa sinema. Oh, njoo tununue popcorn. Kunauzwa popcorn hapa. Akachukua ile pepcon la ukwe kama gunia hivyo utakaoamini. Basi baadaye mambo akawa kama hivi. Jamaa siku alifurahi kweli kweli. Unajua demo ambaye anamtongoza muda mrefu anaringaringa mara kumepanda kimeshuka, alafu anampenda siku zote za maisha yako. Naomba siku moja akakubali kutoka nawe, basi nafikiri kwamba unaonyesha kwamba hiyo siku ni siku maalum sana kwako. alafu sana jamaa, alifurahi sana, hutakaa uamini. 这他这个物就是准备什么？老搞笑。耶！这都这都对。走走走走。Basi mambo ni mazuri kwelikweli. Siku hiyo sikujua kwamba mpaka dakika nusu itakuwaje. Kumbuka ni baada ya binti kupewa ushauri kwamba basi tafuta mtu mwingine, kama mtu anakuzingua zingua, wewe sijui nini, anza kudeki na mtu mwingine kama ambao kwa usije kuumia bure. Basi tunaona hatua ya kwanza ya binti anarudi kwa rafiki yake huyo, na mambo yanakuwa kama jinsi unavyoona. Hebu ngoja tu tuangalie episode ya 38, lakini upande wa pili tunaona ni vilio tu, watu wanalia, sio kama umekuaje, sio? Ilikuwa episode ya 37, tuende 38, hakuna shaka. Sauti ya mkali, mtaalam DJM, mtafute WhatsApp 0678 095 458. Karibu sana.